что вы говорите, Дальний путь, какой-нибудь ближайший путь. расставание Вести меня по родине такси Как будто бы я адрес забываю Умолшие поля меня неси Я, знаешь ли, отчизны выбываю Умолшие поля меня неси Я, знаешь ли, с отчизны выбываю нашему пленнику И над рекой, которую любил Я расплачусь и лодочника реку. Все кончено, теперь я не спешу Езжай назад спокойно sure do.